ગીર બ્રહ્મા તાલુકાની અંદર કયું ગામ છે હિંગટિયા ગામની અંદર કનુભાઈ છે કનુભાઈએ આપણી પ્રોડક્ટ વાપરી છે અને એમને આજથી વર્ષ પહેલાં એક રિપોર્ટ કરાયો હતો કે બે હજાર છવ્વીસ જાન્યુઆરી બે હજાર વીસની અંદર પથરીનો એમને સ્ટોનનો રિપોર્ટ કરાયો હતો તો દસ પોઈન્ટ સાત એમએમની mm એમને પથરી હતી એના માટે એમને શું શું ઉપાય કર્યા અને આપણી પ્રોડક્ટ વાપરવાથી એમને શું લાભ થયો આપણે એમના માટે સાંભળીશું કનુભાઈ તમને પથરી હતી બરોબર છે કેટલા ટાઈમથી હતી પાંચ વર્ષોથી પથરીનો દુખાવો ચાલુ હતો એન માટે ડોક્ટરની સલાહ લઈ હતી ડોક્ટરે દવા કરી તે દવા ચાલુ કરી પંદર દિવસ સુધી ક્રોસ કર્યો હતો પછી નીકળી ગયા છે એમ કરીને અમે શાંત હતા પછી થોડો ટાઈમ થયો એટલે કમરની અંદર દુખાવો થયો તો પછી પેશાબની અંદર ખૂન નીકળ્યું પછી ખબર પડી ગયું કે અંદર પથરી છે પાછળમાં દોડીને દિલીપને દવાખાને ખેપરમાં ગયા હતા એને દવા કરી પછી એને કીધું કે સોનોગ્રાફી કરાવ્યો તો સોનોગ્રાફી કરવા ગયા હતા સોનોગ્રાફી કરાયો એટલે ડોક્ટરને બતાવવા ગયા એટલે ડોક્ટરે કીધું કે દસ પોઈન્ટ સાત એમએમની પથરી છે અને કઈ દવા ન કરાય અને ઓપરેશન કરવું પડશે તમે ઓપરેશન કરવા ઈડર જતા રહો હું એક રિપોર્ટ બનાવી આપું છું તમે ઈડર જતા રહો તો મેં વિચાર કર્યો કે ઈડર જવાથી તો ઓપરેશન કરે એટલે તકલીફ થાય એનું કરતા કંઈક આયુર્વેદિક દવા મળે નીકળી જાય તો સારું એમ વિચારી પછી આયુર્વેદિકની દવા ગયા હતા તો ફલજીભાઈનો એક પૂછવામાં આવ્યું કે તમે દવા એક આપો છો એ દવા માટે મને એમ કરો પેલી પત્રની ઈજા છે એટલે એક બોટલ પીવડાવવા દો પછી ખબર પડી જાય કે નીકળે છે નથી એક બોટલ ફરજીભાઈ કંથી એક બોટલ લઈ આવો બોટલ મતલબ હા હા બોટલ લઈ આવ્યા હતા stone care stone care bottle લાવી પછી ચાલુ કરી ચાલુ કરી એક બોટલ પૂરી થઈ ગઈ પછી એવું લાગ્યું નહીં નીકળી એટલે બીજી બોટલ લાવી એટલે બે બોટલો પીવડાવી બે બોટલો પીવડાવી એટલે મને વિચાર થયો કે નીકળવી છે કે નથી નીકળવી પણ ત્રીજી બોટલ પીવડાવે છે ત્રણ બોટલ લાવી ત્રણ બોટલ અડધી થઈ થોડીક વધી ને મારી રિઝલ્ટ આવી ગયું હતું બરોબર ને પત્રી નીકળી ગઈ એ પત્રી નીકળી છે મતલબ આ રહી હા આ જ પત્રી આ પત્રી નીકળી ગઈ ત્રણ બોટલ પીવડાવતા જ પથરી નીકળી કે અમારો બરોબર છે ઈલાજ પૂરો થઈ ગયો આ પથરી તમારે મતલબ અઢી બોટલ પૂરી થઈ ત્રીજી બોટલ અઢી બોટલમાં ત્રીજી બોટલ પતવાઈ અને પથરી નીકળી ગઈ અને નીકળી ગઈ ઓકે તો તમને આ પ્રોડક્ટ વાપરવાથી અસંતોષ છે સંતોષ